Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Père. Non pas à nous, Jésus, mais qu'à ton nom donne gloire, Seigneur. Tire ta gloire, Seigneur. Nous ne sommes pas en ces lieux pour nous mettre en exergue. Ta parole dit toute grâce, tout don excellent, Seigneur, cela vient de toi, Jésus. Voilà pourquoi nous te donnons l'honneur qui t'est dû, Jésus. Car je réalise que nous sommes que poussière. Peu importe l'admiration que les hommes peuvent avoir en notre rencontre, toi seul es digne. Toi seul, tu règnes à jamais. Toi seul, tu règnes d'éternité en éternité. Ta parole dit que tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Règne encore, Seigneur, en Seigneur. Peu importe, Seigneur, qu'il n'y ait pas de lumière, mais toi, tu es la lumière qui nous éclaire. Tu éclaires nos âmes, tu éclaires nos cœurs. Seigneur, viens et règne dans nos cœurs, Jésus. de gloire. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Seigneur, car tu mérites la gloire.